ਐਡੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਐ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅੱਛਾ